ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ new log log ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ညဝေသုံးခန်းကျောင်းရလေးကတော့ real life and digital life ဆိုတော့ပါလဲကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုကြိုးရှိရှိအသုံးချရအောင်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ episode series လေးတွေ finding ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်နေတဲ့နေ့ပညာကမ္ဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေလူချဲကျွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်တော့ကြည့်စီပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Hello vlog ကနေပြန်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြနေရတဲ့ယနေ့ခေတ်ဟာကဘာကြီးရဲ့တက်တန်းချောင်းမှာအခမ်းအနားဆုံးတိုးတက်ကြောင်းလဲမှုတွေနဲ့နေ့ကျင်ညာတောင်းလမှုတွေကြောင့်27ရာစုရဲ့ယနေ့ခေတ်ဟာ fire date တစ်ခုအဖြစ်တင်စားနိုင်တဲ့ globalization တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီခေတ်ရဲ့ globalization ဖြစ်တည်မှုကိုဘယ်လောက်ထိနားလည်ထားကြည့်လဲ။ ကဘာကြီးရဲ့တိုးတက်တိုးလဲမှုနဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုတွေကိုဘယ်လောက်ထိတိုးလဲထားရလဲဆိုတဲ့တွေးခေါ်တာပို့ပြီးတော့ရေးပါလာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နေကျင်တဲ့တာလဲမှုတွေကလည်းဒီခေတ်ကိုဥဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘဝဖြစ်တယ်မှုတွေလည်းနေကျင်ရသားကောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေက DJ တွေကဘာကြီးမှာ social media platform တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတင်ကြလဲရှာမလဲဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဒီဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ real life ဆိုတာဘာလဲ real life ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်နေရတဲ့ဘဝအမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမှုနေထိုင်ကြောဆိုဆက်ဆံဖို့အသင်းဝင်ဝိုင်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပါတဲ့လူကွန်ပျူတာတွေကိုဖော်ပြနေပြီးတော့မတူကွဲပြားတဲ့ရိုးရာရည်ကျင်းမှုတွေဘာသာတရားကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေဘာသာစကားပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေ ဒလဲထုံတိုင်းတွေကြောင့်တက်ရှိမှုကြောင့်ဖြစ်ဝေးဖောလာခြင်းကိုတတဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောနောက်ခံအကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်သဘာဝတရားကနေပေးတဲ့ဘောချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲဘောကိုဖြတ်သန်းကြရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြတ်သန်းရတဲ့ဘောဟာလည်းလူတရားရဲ့ biography တစ်ဘောဖြစ်ပါတယ်။တက်ရှိလောကရဲ့ရာစုနှစ်ဖုံများစွာဖြတ်သန်းလာရတဲ့ကမ္ဘာနိယမတရားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ digital life ဆိုတာကတော့ဘာကိုခေါ်တယ်လဲ digital life ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယနေ့ခေတ်မှာဖြစ်တည်လာတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူများစုဟာ20ရာစုနှုတ်ပွဲအထိထိထိဆက်ဆံမှုရခဲ့ကြပါဘူးဒါတွေအားလည်းနေ့တင်ညာတိုးတက်မှုအားနည်းချက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်20ရာစုနှုတ်ပွဲ21ရာစုရောက်မှသာနေ့တင်ညာရဲ့အရှင်ဟောပောက်ကွေးတိုးတက်နေစလာတာကြောင့် လူတွေအားလည်းဘဝနေထိုင်မှုအချိန်ပိုင်းလေးတွေကို social media platform တွေပေါ်မှာအချိန်ကုန်နိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ internet နဲ့ဆက်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ software ပေါ်တိုင်းနဲ့ရှိပြီးပေါ်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဟာ social media တွေပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုပုံများလာပြီးတော့ digital life ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ digital life ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကို real life မှာထပ်ပိုပြီးအချိန်ကုန်ညာစေပြီး social media တွေအပေါ်မှာရှင်းပြနေကြပါတယ်။ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘောရှင်တန်ကို real life မှာတိုင်ဝင်ပြီးပြင်ညာရှာစီးပွားချတာစူးစမ်းရုန်းကန်နေကြတယ်လို့ digital line မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ profile တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီးပွားချပြင်ညာရှာနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဝမ်းတစ်ခုကိုပဲစထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် real life မှာရုန်းကန်နေကြသလို digital line မှာရောရင်းနှီးမှုညှို့နှံမှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုလာပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်လူကြီးမျိုးတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘောတရားတစ်စုံတရာရတော့လို့ကျွန်တော်ညွှန်လိုက်ပါတယ်နောက်လာမယ့် episode 2မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ real life နဲ့ digital life ကိုဘယ်လိုကြိုးချီချီအသုံးချရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောအရှင်တွေတော့ digital life မှာဘယ်လိုမျိုးရင်းနှီးနိုင်အောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူနောက်လာမယ့် video လေးမှာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ